İnsanoğlu bir başkasını şaşırtmak ve onu delalete düşürmek için zaman zaman mücadeleye girişiyor. Bu mücadele içerisinde tuzaklar kurduğunu zannediyor. O tuzakları parasıyla, imkanıyla genişletiyor. Bugün ehli İslam'ın üzerinde küfrün her türlü delaleti, zelalet olup yağmur gibi yağıyor. Bunlara karşılık bir mücadele veriyoruz fakat Kimi zaman Müslümanlar da yese düşüyor ve bizi kandıracaklar, bizi mahvedecekler, perişan edecekler diyor. Halbuki Allah-u Zülcelal tam da bunun aksinde bir beyanatla bizi o korkudan kurtarmak için Ali İmran suresinin 69. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan bir grup arzu etti ki sizi delalete düşürseler. Halbuki sırf kendilerini delalete düşürüyorlar da farkına varmıyorlar. İnsanoğlunun farkına varmadığı anlardan birisi de dünya hayatında büyük imkanlara kavuştuğu noktalardır. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde küfür erbabının sömürgeler ve teknoloji yoluyla elde etmiş olduğu ekonomik güç ve bu gücü kullanarak İslam ülkelerini sömürmüş olmaları sebebiyle her an her şeyi istedikleri gibi yapabileceklerini zannediyorlar. Öyle ki istersek onları delalete düşürürüz. İstersek yollarından çıkarırız. İstediğimiz ülkede istediğimiz gibi konuşur, ne istersek onu yaparız diyorlar. Müslümanların korkusuysa bu delaletten nasıl korunacakları üzerine. Zira karşı tarafın bu büyük imkanı insanın nefsiyle bakıldığında ürkütücü bir şekilde gözüküyor. Bazı Müslümanlarsa acıklı bir hikayenin sonuna doğru koştuğumuzu düşünüyorlar. Halbuki Hazreti Allah ehli kitabın muharref olmuş inancına sahip olanların ve onlarla beraber hareket eden her türlü grubun en nihayetinde şaşırıp delalete düşeceğini yani tabiri caizse kendi kazdıkları kuyuya kendilerinin düşeceğini beyan ediyor. Onlar farkına varmıyorlar. Cenab-ı Hak tarafından ayet-i kerime böyle beyan ediliyor. Öyleyse biz de onların kaybedeceğinin farkına varmıyoruz. Farkına varabilmek için önce delaletin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Böylece ayet-i kerime delaletin ne olduğunu bilmeyenin nasıl delalete düşeceğine dair bizlere büyük bir işaret sunuyor. İnsanoğlunun dünya adına yaptığı her şeyin normalleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu kafirin elinden mi çıkmış yoksa Müslümanın mı? Bu bir küfür tuzağı mı yoksa Müslümanlara ait bir ikram mı? Bunların birbirine karıştığı yerde seçeneklerimiz dünyevi mi, uhrevi mi? Bunlar Allah'ın hoşuna gider mi, gitmez mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyesine uyar mı, uymaz mı? Bu mihengi hayatımızın merkezine oturtmadığımız müddetçe küfrün bize karşı yapacağı her türlü bozgunculuk ve delalete karşı ansızın bir tuzağa düşmekten kendimizi korumak mümkün olmayabilir. Zira insanoğlunun bir şeyin farkına varabilmesi için önce onun ne olduğunu bilmesi gerekir. Onun ne olduğunu bilmek içinse o şeyin tüm özellikleriyle hayata bakmak gerekir. Bir araba tamircisi için arabanın çıkardığı sesler mühimdir. Kullanan kişi için genellikle o arabanın gücü, kuvveti önemlidir. Dışarıdan bakan bir göz içinse rengi, şekli, şemal önemlidir. Herkes aynı arabaya bakar ama konusu neyse, merkeze neyi almışsa öyle görür. O zaman bizler de bu dünya hayatının merkezine neyi aldığımıza bakmak zorundayız. Renkler ve zevkler tartışılmaz diyemeyiz. Her birisinin merkezinde bir esas vardır ve bu esasa göre yaşamak gerçek bir iman vesikasıdır. İnsan bu vesikayı kaybedince dünya hayatı üzerinden değerlendirmiş olduğu sonuçlarla küfrün ortaya koymuş olduğu delaleti gerçek bir güzellik zannedebilir. İşin hakikatine gelince bir şeyin farkında olmayan korkar her şeyden her şeyin içinde Rabbinin emrine boyun büken bir daha korku bilmez hiçbir şeyden. Hadi kalın sağlıcakla.